вийшла дівчина у другий бік, мала ліченько прекрасний квіт, ой мала, мала і заплакала, світівся є ціленький світ, ой мала, мала і заплакала, світівся є. πλάτσες ο Ναρικάς Κύψιδο λιουμπάρα της μόιά Για με πλακάτι με Ναρικάτι Και για με βουδού νύχτα κοιά Για με πλακάτι με Ναρικάτι Και για με βουδού νύχτα κοιά я піду верхом у чужину, а то дрібненька у долину, я возьму ружу, червену ружу, а ти нещасна в калину. Я возьму ружу, червену ружу, а ти нещасна в калину.